Witajcie! Często pytacie, co może być przyczyną marszczenia się lakieru hybrydowego. Dzisiaj rozwiążemy tę nieestetyczną zagadkę. Najczęstsze przyczyny marszczenia się lakieru na płytce to zbyt grube warstwy lub nieprawidłowy czas utwardzania. O ile sprawa nakładania cienkich warstw produktu jest dość prosta, czas utwardzania zależy od konkretnego koloru. Warto poznać jego charakterystykę przed rozpoczęciem wykonywania manikir. W ofercie Semilak posiadamy 250 kolorów. Niektóre z nich to kolory mocno napigmentowane. Zaliczamy do nich lakiery hybrydowe o numerach 031, 016, 001, 149, 150, 151, 156, 173 i 186, które w katalogu oznaczone są ikoną zegarka. W ich przypadku nakładane warstwy muszą być naprawdę cienkie przeciwnym razie utwardzi się tylko wierzchnia część lakieru, a w środku produkt nadal będzie miał płynną konsystencję. Efekt? Nieestetyczne marszczenie, które wpływa również na trwałość stylizacji. Jak skutecznie przeciwdziałać takim sytuacjom? To proste. Jeśli zauważysz marszczenie lakieru, ściągnij jego warstwę wacikiem nasączonym semilak Night Cleanerem. Wyrównaj całość bloczkiem i ponownie zaaplikuj cienką warstwę lakieru na paznokieć. Całość utwardź pod lampą, pamiętając o podwójnym czasie utwardzania. Prawidłowe czasy utwardzania kolorów mocno napigmentowanych znajdują się na naszej oficjalnej stronie semilak.pl. Warto też zwrócić uwagę na właściwe ułożenie dłoni w lampie. Wszystkie palce, także kciuki, powinny być dobrze doświetlone. To podstawa odpowiedniego utwardzania warstwy produktu. Mam nadzieję, że ten odcinek wyprostował sprawę marszczenia się lakieru i od teraz tworzenie profesjonalnych stylizacji pójdzie Wam gładko. Udostępnij go, by edukować znajomych.